Продовжуємо. Так, цікаво з якого він боку, щоб не... Щоб на нього не напасти. Тобто щоб він не напав на мене. А що це за прокляття? А я... Того разу я йшов туди, його там. Він був бляха там. Тепер я йду сюди, він тут. Тікай, біжи. Все. А все, нема. Кричи, що хочеш. Все, до свидания. Я надеюсь, уже хоч тут він дасть спокій. О, апаратно. Що за такі странні звуки в вухах? Перекриваємо. Блін. І зараз після перекриття, пере, після перекриття знов через нього проходити, знов через ці двері і знову зараз він тут буде. І це тупо повністю вертатися назад. Дуже-дуже весело. Я просто у великому восторгі. Може бути такий варіант, що його нема. Щось я дуже сумніваюсь. Та й пофіг, що тобі чути запах. Я забув, куди я йду, що куди я побіг, бляха-муха. І це не туди, а куди я... Йоб твою мать. Та ж правильно вроді би все. От двері. Відкривай. Відкривай двері. Значить, значить... Ага, все добре. Все, він має відстати тут. Да. Ой, можна трошечки легше здохнути. Тут його вже не має бути. Дуже напрягучий чувак. З тим жирним було набагато проще, серйозно. Сховався і все, і, і нема. А цей, блін, на кожному повороті піджидає. Це що, підвал? Це щось має бути опасне дуже. Блін, яка тінь страшна. Що вічно камеру він забирає? Тупіки. А звідки у підвалі ворони? І койоти якісь. Назбирали звуків. А, це вулиця. Це пожарна драбина. О, це серйозна дезорієнтація. Я думав, що це в підвал дорога. Я чесно ненавиджу ці вулиці, вони, по-перше, дуже страшні тут. І ще ніфіга не ясно. Ну, я знав головне правило, що треба йти на світло. Ну, я ж кажу. Але все одно стрімноваті ці вулиці, ці парки, чи як це... О, тут ночне відіння не допомагає. Так. Тут що? Ёб твою мать, що це таке? Що це таке? Я не можу нічого поняти, що це робиться. Значить... Мухи, блядь, летают. Трупаки. Бери жоку. Блін, і він весь цей час босий, йому не больно в ноги. Камеру все-таки треба натягнути на хавку. Звуки дуже стрьомні звуки, серйозно. Так, на світло, йдемо на світло. Тут походу хтось ще є. А що це я так зайшов, що я не можу тепер вийти? Да. Біля стінки херово ходити, бо потім... Чи це вже все, чи це глюк і треба переігрувати. А ні. Треба йти сюди. О, круто, все видно. Ех, Щось мені здається, що наліво. Блін. Да. Сюдою можна? Тут нічого. Так з- заморажує це все, що аж не знаю, що сказати. Установочка така серйозна тут. Це не робить, понятно. Що це за звуки безкінечні? Та ну нахер. Це сюди? Коротше, там когось насилують. Фу, блін. Звалив. Дзвонимо в міліцію. Не дзвони, сволоч. Тут що, що це все? Кінець? Подорож закінчилась. Куди далі? Може ця сторона відкрита? Хоча я знаю, що якщо з одного боку, то і з другого закрита. І що тут далі? Ну, я ще раз піду, може я щось пропустив. Значить, комната. Вверху нічого. По боках теж. Можна лише закрити двері. Значить це не сюди. Значить це кудись назад. Може тут щось було? Цей тум... Ага, у вікно. Ні. Але блін, це ж вроді би як відкрите. Добре, може сюди? Ні. Тут. Щось мені це все не подобається. Чого він не відкриває, навіть не дергає їх? Ага, от хто це кричить тут. Заметки. Заметки я люблю в цій игре. В этом суть игры он, я ж кажу. Он играет в одиночку и проигрывает. В этом и заключается вся игра. Есть математическое доказательство, если сложить 1, 2, 3, 4, 5 и так далее до бесконечности, в итоге получишь ответ. Если не Та який в сраку ответ, якщо безконечно ти будеш рахувати. В итоге ты... Ага, если не отпустишь перед бесконечностью... Если не отступить перед бесконечностью, то получишь невероятно огромное число. Если продолжать считать, то достигнете 1.12. Повторение отрицательного 0, 0, Я теряю контроль над вещами. Я думаю, что 400 милях переезда сюда на арендованном грузовике наконец-то появилась работа, которая позволит заплатить по счетам, расплатиться с долгами, платить страховку. Мальчики спят на заднем сидении. Играет АМ радіо. Це типа то таке, що в Румунії такі на цих волнах радіо. Госпел, западное кантри, параноидальная вечерняя болтовня по радио. Мы пели песни и смеялись над конспирацией инопланетян и призраков, пролетающие в свете фар номера на мыльных столбах. Я не хочу здесь умирать. Таке відчуття, що я прочитав записку якогось больного на голову ідіота. Коротше, і що, тепер можна відкрити двері після... А, тут, тут ручки навіть нема. Я вообще нічого не понял. Це сувниця? Ні. Далі він щось там бекає. Я нічого не понял. Ага, тепер там відкрилось нарешті. Йоп твою мать. Йоп твою мать, у мене ж серце перестало битись на якийсь момент. Він далі бігає, цей козьол. Так, значить тут сюди. Ой, блін, я не витримаю. Це. Це ігра, це просто капець. Це капець. Чи може то, що я перший раз її граю? Може якби я грав в неї пару раз, то воно б не так було страшно. І що? Що за звуки? А це знов він? І що? Мені вже навіть в кімнаті якісь змрічуваються. А тут що, я маю розігнатися і пригнути? Чи вниз пригати? Я щось не поняв нічого. Чи куди? Чи сюди? Може все-таки сюди? Наверно, да, правильно я пішов. А далі що? Батарей... Я, я надіюсь, я сюди не за батарейкою прийшов. Ні. Дуже, дуже буду надіятися, що тут він пройде. А він тут якраз не пройшов і виходить. А, що є ще один варіант пригнути сюди. Коротше, я як дурак. Перся за батарею. Стоп, стоп, стоп. Сюди можна ще піти. Значить, ще є шанс, що я не задурно сюди спригну. Так, тут це не дійствує. Поки що все нормально. Це все херня, щоб не було того чувака з циркуляркою. Все решта це мелочі. Надіюсь, що гіршого за того з циркуляркою тут не буде вже нікого. На дворі так нібито якийсь ранок. Да, камера вроді якби гірше робить зображення, але краще страхуватись. Да. Я думаю, що я йду правильно. О! Це ці з мачете. Надіюсь, що мені тут не буде капець. Я туди пішов. Я якраз от обійшов ото місце по кругу. Звідки я прийшов? Точно не звідси. Добре. Чуваки з мачети дуже ясні, це і так понятно. Мені кудись на їхнє місце, от сюди. І мені буде капець, якщо вони мене побачать. Тут відкривається щось? Ні. Цікаво, чи через цей туман мене можна буде знайти, чи мені достатньо буде просто заховатись. Так. Дуже не люблю тупити. Дуже сильно не люблю ходити, не знати куди піти. Що далі? Це... Угу. Я думав, що я просто не з того боку, і того я не пробував їх навіть відкрити. стін. О, о! Значить, треба якось присісти, напевно. І через туман вони мене не бачать. А тепер треба прицілитись, куди йти. Блін, та в принципі, треба ж пробувати. Ну тут мені вже буде піздець, по-любому заміти зараз. Якщо я встану, наприклад. Ні, ще не замітили. О, повезло. Надіюсь надовго. Да. Так. Це цей чувак буде трогати чи ні? Блять, тут із мачете. Да, блін. И шо? И шо? И шо? Йоп твою мать. Ага, сюда. Драбена. Вроде бы все нормально. До ноги ніхто не тягне. Ай. Це похоже на якийсь фашистський бункер з пулеметами. Блин, ну тікого хера все завжди закрыто. Там я бачу... Ага, можно обійти. Документы. Документы, документы. Заблуждение в лічебниці Вальрайдер. Блін. Волрайдер. Все, якщо хтось буде казати Вальрайдер, то той дебіл. Куда дальше? Туда, наверное. Шалам, каже. Шалам. Шалам. Да. Ёб твою мать, та йди ти нафіг. Треба все перевірити. Тут нічого. Э, тут закрыто, наверное, да. Бо то, що там є драбина. Стоп, тут добре. Фух. Це і нас не буде трогати. Не довіряємо, говорять, це наука, но ну, ну, що що не ну, що він нахер. Billy understood. They've always being here. Стоп, там щось мені прийшло. Станом на поту... Коротше, якась херня смс. -ка. Тут відкрито. Да, батареек. 0. Нахер тоді тут відкрито. О! Зрелище. Це що за странна така тінь? Як ніби якась анімація. Це капець. Без голови. Що він закритий? Да. Тут. Тут теж куча апаратів. Блін, прикольно такі тут всі комнатки ці. О, камери на спостереженнях. Я думав це гроші. На... Ага, от радіо нарешті. Воно аналогове чи цифрове. А, це цей, блін, мастер. По вичисленню і по IP. нажимати можна? Можна. Він мені похожий на того Валрайдера дуже. Звісно ж, аж в кінці ігри, як у всіх стандартних цих жанрах, то аж тоді типа розпізнають, вичислять сигнал, і тоді приїде якийсь там 9.1.1. Бо то, що зразу нічого не буває. О, я вже чую. Старого знакомого чую. Дай пройти, придурок. А що ти мені закрив путь? Це вже, оце по-нашому, це нормально. Значить нам сюди, якщо там закрито. Оце друге діло, перескочив і все. І ні, нема ніяких... Йоб твою мать, оце я ошибався. Оце я ошибався. евакуація. Є якийсь вихід. Але, конечно же, ми направлялись к адміністративному блоку, що братися. ну, тут, як завжди, не вийде вибратися. того що тоді зразу закінчиться ігра і все буде good. А так не буває. Стоп. Треба перевірити ще тут. Тут має бути батарейка. Він живий? Да. Добре, закриємо тебе, би ти не боявся. Нема чого було на таку роботу йти, щоб потім плакати по туалет. О! Це отець Мартін. Це, до речі, ці надписи, які ми будемо... які вже бачили ми у попередньому летсплеї, в першій частині цієї гри. так заметки. Вниз, вниз, вниз. Место выглядит как психиатрическая больница. Кто-то, похожий на священника, рисует инструкции на стене, рассуждает, рассуждает о Боге, говорит «мне не бояться». Как же я мог быть частью этого бесчеловечно движимого алчностью на, на, на нравственного геноцида? Монстры мерков, пытающие умы как дело, как далеко пойдут их черви-юристы, чтобы защитить интересы компании. Их же собственные разработ... раз... Их же собственные работники были выпотрошены. Я никогда раньше не молился, Лиза. он задолбал с той Лизою. Но если как-то там эгоисти... Но если какой-то там эгоистичный бог-интервент слышит меня, пусть убьет Джереми Блэр до того, как я умру. Кто такие Джереми Блэр, никто не знает. Здравый смысл и жадность. Не существует боли, которую он не заслужил. Здесь нет радио, нет надежды связаться с миром, только побег. Надіюсь, що получиться у тебе цей побіг, хлопче. А з ним говорити можна? Ні. А він теж як типа псих, замотаний у не пойме що. Хто йому ці рівні застігав? Значить у дирку, значить тіль сюди. Куда іменно? Наверно, сюди. Короче, ще одне сохранення і будемо прекращати. You liar, motherfuckers. Відкрито. Зак... А Я що тобі зробив, що ти на мене так гониш? Ну а як я тебе відкрию, хлопче? Документы. Выкинутая прибыль. Коротше, я так поняв, що типа, в цій замітці йдеться про те, що задурно просрали гроші на цей мерках. Пішов ти в жопу, повторюю одне. Стоп. А, воно ну, я такий самий, як всі. Так. Я скажу, що батарейки не так вже і часто тут використовуються. Можна, в принципі, і терпіти цей недостаток їхній. О, це як як дари Бога. Добре. Ага, Тут все. Все наглядно і по полочкам закрито. Все, сохранение. Я чую жирного, де він? Він ззаді. Блін, та вже прийдеться тікати вже, що робити? Вже коли втечем будемо завершувати. Значить тут ми трохи його затормозимо, поки що прямо. Це як Hill, Hill, тут пепіл, пепіл літає. Я біжу прямо, не знаю, що там де є. Конець. Прогружається локація. Сохранення буде, да? Добре, всім пока, до наступного продовження.